Paura dell'altezza? Sì, all'inizio sì. Poi con la pratica trovo l'impossibile. Grande. La sicurezza ce l'abbiamo attraverso la percezione sempre. Quindi quello che dobbiamo cominciare a fare è imparare a sentirsi sicuri, quindi a fare tutto il possibile affinché io possa sentirmi sicuro e essere sicuro. Quindi avere un parametro soggettivo è un parametro oggettivo. Noi siamo, ovviamente abbiamo, siamo partiti dal soggettivo. tira sui piedini. Brava, ancora, ancora, tira su, tira su. Grande amore. Brava. perché tu lavorando sul verticale prendi una consapevolezza del tuo potere che quando scendi giù dici ma che facile <laughs> eh sì Lascia io salivo in blu. Che fa? Io salivo in blu.